Moodu Moodu bu waane bu soof yàgg réew mu ne ñibbsi na ndeysaan di làkk ay français toog ak gaayam di waxtaan nii di waxtaan ba si kanam rek benn gel romb gel bu tooy Moodu Moodu bi xool gel bi ak bar mais baay waaye kii kan la ñu ne ko si grand grand kii bu ci dugg grand kii mooy loolu kii ku ko laal da ngay dotom xam nga dotom rek mu ne non non mais qu'est-ce que c'est que le self peut avoir avec la gueule mais yéen da ngeen war a bàyyi dépassé leen lii affaire africain yu bon yi ñu ne ko non grand xoolal léegi wax ji sax day bëgg a bëri grand demal mu ne damay dem si damay dem li kañ gisuma ku ma teree dem gaayen ngoon jot gaayen bi dem dem gaayan dugg ba ci waay dem ba ci néeg gel bi fëgg baay gel bi ne ko entré mu dugg ça va mu ne ko ça va mu ne lu noncé gel bi ne ko mina mu ne ko mina mais ñaata la mu ne ko non c'est dix mille francs waa ji génnee dix mille jox ko baay rek waa ji simmeeku gel bi simmi ko ba set rek gaañ bi tëdd gel bi commencé koy raay nag raay raay raay ba yëg si sa kuuri rek mar ne ko mais rafet maa tonno mu ne ko man ba danaa tudd sama papa ba danaa woowee ba danaa woowee gars yi dama lay bàyyal Aline Fall mu yeggali moom moo gën a oui waaw bàyyi bàyyi nga leen nag mata bàyyi ah oui bii nag benn commerçant la woon quoi léegi commerçant bi moom xam nga gars yi dañuy ñëw di këdd ceebam bi à chaque fois di ñëw bu tegee saako ceeb yi rek gars yi sàcc ko benn jour mu rangé le saako ceeb bi ba mu ñëw ba si wetu plafond bi mu tëdd nag ci kaw diggante plafond bi ak ceeb bi mu tëdd ci bu tëddee ba ci yàgg rek wéqi plafond yi cay fii tey kenn du fi sàccee ndayam sàcc yi ñoo fekk mu tëdd ci kaw sàcc yi nag commencé di roccee si suuf di rocc paa bi bu këddee laal plafond ne waaye fii kenn du fi sàccee ndayam rek nelaw jàpp ko nag si diggante bi noonu nelaw yu xóot nekk de sàcc yi rocci nañ saako yi ba mu paa bi suufee paa bi ne nii rek wéqi tànk yi jotu dara wéqi waa jotu dara eh booy maa ngi gént gént yu kattan daal te foofu laay dawee rek baale sama gaan mu dóor yeneen mais bàyyi kii benn gaan bu kon la nag gaan bi day bàyyi ba gaa yi tëdd rek mu dugg si gaale yi di siif quoi di siif jigéen ñi nag moom nag mu si day simmi tubéy ji rek làmbatu lëndëm gi làmbatu pax moom gis rek dugal si joom bi quoi mais un jour mu koy def di ci dal mais un jour dalu ko si nag te saa yi dafa ñëw si benn kër fekk xam nga gars yi këru séeréer nii xam nga Waaw, séeréer yi waaw, bu ñuy séeréer. nelaw dañuy ŋaang séeréer bi fange la nag ŋaang ba tool ni réew mi rek gi sàcc bi ñëw ne cëpp dugg si néeg bi rek commencé raasaat raas raas raas téye jon bi raas raas raas ba gis benn pax rek ndeke gémmañ la rek mu dugal ci jon bi ba mu ci dugalee jon bi rek commencé dawal dawal dawal rek gel bi màtt Waaye- ndeyam kii mu ne ya lëf lu ànd ak bañ waaye fa laa leen di bàyyi Alioune Fall mu yeggali parce que léegi bëri na te xam nga. oui du mën a jeex quoi waaw kon bii lañ koy tëjee rek lii benn paa la woon quoi léegi paa bi dafa toog di julli xam nga nekk noonu di wirdu quoi rek benn gaay ñëw benn gaay bu mel ni petit laay ñëw di ko annoncé ne dafa biiral doomam ñu ne ko père dama biiral sa doom da paa bi tam ni i mu ne ko eh taxawal léegi nii la ñuy def su juree doom bu góor naa la yóbbu màkk bu dee doom bu jigéen nag naa la jëndal oto bu bees tàq mais nag lenn ma si jaaxal quoi père bi waxul dara mu ne ko mais bu dee nag père bi ne ko nga ëmbalaat ndeyam